Ekskavator menjadi salah satu jenis alat berat yang sering dipergunakan untuk keperluan berbagai proyek. Hal ini karena fungsinya yang serba guna untuk berbagai kegiatan, antara lain penggalian dan penambangan, dan hal ini menjadikannya mesin kunci dalam setiap armada alat berat. Karena fungsi utama ekskavator ini,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 ekskavator terbesar di dunia saat ini, dengan bobot mencapai 1000 ton adalah, Caterpillar 6090 FS yang dilengkapi dengan dua Cummins engine QSK60, total tenaga 3360 kW per 4500 horsepower, serta buket berkapasitas 52 meter kubik. Excavator ini memiliki payload sebesar 93,6 ton, dan hanya perlu empat kali lintasan untuk memuat dump truck Caterpillar terbesar. Di urutan kedua ada Terex RH400. Terex RH400 dengan bobot 980 ton, lengkap dengan sovel berkapasitas 50 meter kubik, dan lebar kurang lebih 6 meter dengan berat 84 ton, mampu menampung 85 ton material dalam satu pengedukan, yang dapat dengan mudah mengisi truk tambang dalam 3-5 lintasan. Alat ini ditenagai oleh dua engine dengan total 3.360 kW per 4.500 horsepower, dan berkecepatan max 2,2 km per jam. Yang ketiga ada Hitachi EX8000. EX8000 dengan bobot hingga 837 ton, dengan load shovel 43 meter kubik yang dirancang untuk memuat dump truck, Hitachi EH5000 AC3 terbesar dalam 5 lintasan. Alat ini dilengkapi dengan dual engine Cummins qsk 60 c masing-masing dengan kekuatan 1450 kW per 1944 horsepower. Ekskavator ini memiliki kedalaman penggalian maksimum 13,8 meter dan kekuatan menggali 2230 kN. Yang keempat ada Liebherr R9800. Liebherr R9800 beratnya mencapai 810 ton, disertai dengan backhoe atau shovel mencapai 40 meter kubik. Liebherr R9800 dapat dilengkapi dengan mesin diesel bertenaga 2984 kW per 4000 horsepower, dengan kekuatan penggalian backhoe adalah 1760 kN. Yang terakhir ada Komatsu PC 8000. Alat yang mempunyai bobot 773 ton ini, dengan backhoe dan shovel serta mampu menggali hingga kedalaman 8 meter dan tenaga dorong 1813 kN. Kapasitas backhoe atau shovel alat ini 42 meter kubik, bertenaga 2 diesel engine atau Komatsu Tier 2 dengan total 3000 kW per 4020 horsepower. Demikian tadi 5 ekskavator raksasa atau terbesar yang ada di dunia, Sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.